რესპუბლიკელები საქართველოსი პარტიის დაარსების 37 წლის იუბილეს აღნიშნავენ დღეს პარტიის წევრები კონფერენციაზე შეიკრიბნენ სადაც გამვლილი პერიოდი შეეჯამეს და ქვეყანაში ლიბერალური პოლიტიკის გამოწვევებზე ისაუბრეს საღამოს კი საზეიმო მიღება გაიმართა სადაც მიწვეულნი იყვნენ თავრობის წევრები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ჩვენ რასაც ახლა ვახცევთ ვახცევთ სწორედ იმ ფონდზე რომ ლიბერალიზმისკენ მიისწრაფით მინდა გითხრათ რომ საქართველოსი ლიბერალი საკუთველი ცოტა დემოკრატიას უჭირდა წინა ხელისუფლების დროს ახლა არ გიბერესიკეს არ დემოკრატიას რეალური ნამდვილი ერთადერთი პარტია საქართველოს რესპუბლიკური პარტია თავისა თქო უნდა რესურსები ბუნებრივია მის რესურსები შეიძლება არ არის ყოველ შემთხვევაში და მასშტაბური მაგრამ ფაქტია რომ ჩვენ ყავს გრადი მყარი ჩვენი ამორჩეველი მიმაჩნია რომ საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიასთან ერთად აუცილებლად სერვიტ წარმატებას მიაღწევს